Да-да, видел. Сейчас этот труднодоступный кирпич ставим. Ставим его в труднодоступное место. Вот, чтобы попал раствор, надо вот так вот на верхнюю часть мастерка взять, наносить, так вот намазать. Попутно он на нижнюю часть кирпича, а это уже само по себе хорошо. Потом мы богато смазываем нижнюю часть. Предварительно все это побрызгали, чтобы пыль отсутствовала, чтобы пыль превратилась обратно в раствор. Вот. А теперь мы намажем